Alright, omulungi atwako na media z Uganda, abatulabira uh, ku Ken Media Yugi, abatulabira ku Fresh Media Uganda, ambanirizako uh, ate omulundi guno ogolunaku olwalero amanya kityo mutumba Derek uh, omwana yeddira emmere uh, nga nzaalibwa omwami sawakiryanga Fred e, naye wa mmere mange uh, yeyeddira mamba yenancha Gracie <laughs> nebira tujja byongereza yongereza ako nayo olobufunda bwobudde ah, kankomekawe ebintu ebirala ebisigaddeyo ah, jajjange male ah, nawe nkutumidde ali awe kireka kireka ngona tero kutuka ku kisawe ekikulu ekyeggwanga eh, kyenambole nkutumiddeko ah nyingiddewo onaku olwalero ne honarebo jakana nadduli naye nsooka okutumira uh, abantu bano wammanga abatulabira e boston abatulabira e norway abatulabira e kuwait abatulabira e japan twafunyeeyo abantu babiri jo bankubidde nga bava japan nebagamba nti ensonga zoyogerako bazagala nnyo nengeri gyosengejjamu ebigambo byo nga tonnabakolaki kubyogera abantu abo bejapan bambi batumiddeko nnyo nammwe abatusaba tugende waliwo ogundi gyebatutegekeddo eri eri mu America titugendeyo naye okusinziirako na lebobo yangamba ye tamala gagenda genda bintu <laughs> ebyo so mujja tusonyiwa newankubadde mwadde mutugamba mu december timugenda kutusindikira uh, tiket bbiri eyange eh, neyahonalebo neya tugendeyo naye bambi e, eh, weasorry tetugenda kusobola kujja kubanga era december december mumanyi ebintu ebibaamu ah, abantu uh, bano wammanga mubanoonyeeko uh, ah, kuliko keisolo Uh, botiki abo bebafuba okulaba nti nno amafuta mu motoka bagateekamu netuba nti tugenda kukolera ggulu oba lira oba aluwa bo baŋamba amafuta goteeka nga wali buteesi uh, nosobola okuba nti otambula banoonyeko ku noti musanvu noti uh, emu mwenda mwenda mukaaga bina noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina omulala yewa lopa free ngono yakolera ka ah, lopa free mosquito repellent akokoka kuyamba ah, wobanga ensiri zikulumidde ebbanga akantu ako kakuyambako okuba nti ensiri zezigaa kuddamu kuluma ekintu kyokola akanoonyeko ah, mu supermarkets zonna enene enene eh, bwenjogera enene togenda wali eri ku kaduuka kewammwe ku kyalo nobagamba oyagala lopa free tekagenda kubeerawo wenyogera supermarket nene mbangamba zino zimega zani zani zani sijja kuzoga kwa mbera nzikola ki nziwa bulango musajjo yo mumunonyeko abakolera ebintu bingi nyo sanitizer byonna byonna byonna munonyeko omusajja oyo ekintu abere nga akimala honorable akagoye ako kanyimiridde waliwo kala uh, uh, ekibiina kyebyobufuzi kimu wano mu uganda ekikagala mm. e era wenkalabyeko bwe nti neŋambako nalebo tabanga ate yasaza eddiiro n'agenda eri nga baakagulawa abaliwa kenyambadde kebatwala nti kabbulu kabbulwako <laughs> ah, kala za katonda <laughs> muweereza temuliimu kkala hmm. mm, mm. babuzeko otandikirako bana online medias hmm. uganda nate nsanyusa okuddamu okukolesaganya nammwe obwanga hmm. ngera bulijjo bwe tujja mu maaso gammwe ku nsonga ezitali zimu entakera mm. ate nammwe ne mwolesa obutakoowa mm. ne musawo n'okwagala okw'ensibo mm. okutegerekeka n'oli yagamba nti mazima ddala mm. <clears throat> bayinza okutambula babiri okugjako nga baagalanye bayibuli kye yabuuza nabwo kityo nti gwanjagala ate ngaosinziddeyo kitegeeza nti tumaze kukwataganamu ebyo birowoozo mm. n'osigalawo ng'ojja kuwuliza jjaka n'entakera mm. ne bannaffe abali ku mutimbagano guno nga bayise ku online medias bebateekawo mm. abajja okusomesa nabo ku nsonga ezitali zimu ate naffe ne tufuuka abali mu lesoni mm. kale mukyo senkuzaale nkuzaale mm. bwe tetujja okutambula naye nga njagala kubeebaza n'okubategeeza nti nga mutabani w'olutabaalo mm. ebigambo byange tebibanga byebisembayo lubeerera mm. wabula mpa ebirowoozo okusinziza ku ggwanga bwe riri n'embeera eriwo gunoga nti ansinzidde ku kintu kino nze entegeera eyange egamba bweti noli naleeta entegeera nga yiye kale mu kyo byonna bye tugenda okwogerako oba babikyayogerako mm. obuwulize n'obuweereza bugamba butya nti ensi tegenda kubeera wamu bayibuli mm. kyeyagamba nti omwana w'omuntu kyonna ekizaalibwa omukyala kijjula kutegana mm. tekibenga mu kifo kimu kinaasalira kirokanga omuddo mm. mukyo mu bigambo ebyo mutulina okusinziira okakasa nti tetugenda kubeera wamu ate era nga baluberera nja kubagaza emirembe gya katonda emirungi okuba bawuliriza abalungi ebbanga lyonna mm. n'okwebaza tiamu online medias mm. uganda okuweereza kw'abantu obutakoowa kubanga tuli bunaayira na bunaayira nti gye muva walako hmm. ate nange ne munsisinkagana hmm. naye mu kyo nti ffenna tugattaganye amaanyi hmm. nga buli bwega nti agali awamu gegaluma ennyama katonda abankuumire ate kasitaba nga amaze okukubuuzaako gwe ali mu kutulabira eyo yona yona gy'oli ku simu yo abatulabira e boston abatulabira e nigeria yona yona yona kubanga kino ekintu kyobola twakituuma online medias uganda nti tuli online ah, tekyetagisa ate simanya bikibi kya a gwe buli woobeera wonna oba otulaba ensonga gye njagala leero atulambulire ah, yeyo ensonga ya y'omukyala uh, mitiana umanye mp uh, gwe bajjeeyo mu paliamenti ono ngaayitibwa joyce baagala ntwatwa uh, gye buvuddeko awo badde uh, balina omusango mu kooti uh, nga uh, omukyala gwe yawangula amanyiddwa nga judith nabakooba yamutwala ngaagamba nti no yabba obululu yabba obululu naye okusinziira jo uh, jajibaguma emmanuel yagambye nti no aa uh, Joyce baagala vaayo mu paalamenti ate ah, okulonda uh, kubeerenga kuddamu okusinziira uh, uh, ku, ku posti ya y'omubaka zaake egamba nti no okusinziira ye zaake agamba nti e, ensonga lwaki jaji baguma emmanuel yajjeeyo omusango yajjeeyo ajjoesibaagala mu paalamenti nti zaake nti yaliko yali agenti wa, wa joyce baagala naawa omukyalo omwenguzi amanyiddwa nga tolofiina omutwalo gumu ogwe uganda okuba nti nno alonda joyce baagala honarebu tutandikire awo uh, ku nsonga ya, ya judith nabakooba omusango ogwo nga guwedde judith nabakoba yeyagambye nti eddoboozi ly'emitiyana liwuliddwa era kyekiseera babike emipiira tutandikira honarebu tukaniza ati omulundi ogobana online medias uganda mm. nate bannauganda bannange mm. bwe tuli mu lusa olumu olukola ekigambo uganda nga muwanga ganjawulo 1112 mbeebaza ebbanga lyonna okubeera abawuliriza abalungi komenti mm. kwebyo biba bibuuziddwa kwe tusinza ne tutambulizaako ebirowoozo byaffe mm. olwaleero kyontaddemu kya byabufuzi nnyo mm. kyesinaba kumanya mm. na interest ki kwoyagoba ne gwe bagoba mm. naye nze kampe ntegere yange nga bwekiri ebyobufuzi mm. mu ggwanga uganda mm. birina enteekateeka yaabyo mm. ng'enteekateeka eyo yeetaaga akadde naye ate we tuli nga tumaze okubula okuva ku 10 points program ne tubeera drailed mm. nitutandika nechenda munana okusawo ku okulonda twati tunaba kwetekera kulonda na kiche twali tutegeeza nabwachitu kyali mm. chakalwenti atero okujja ko omuntu okubanda muweereza mm. okulonda kwali kuteko okubaawo naye ate abantu tetunaba kuyiga kubamba nti tuwagira ekibiina ne personality wonto kyatambula mu personalities mm. enkola y'ebibiina teriiwo kyova olaba nti ojja ssanga ekitundu ekimu mm. ng'abantu batonze mm. busobozi bwa muntu na biki bimuvaamu ne balekawo ekibiina ne baga nti tutambula ne gundi kyovula nti waliwo siteeka kuga nti ekitundu ekyo kyaba enaale mu lukulwe mm. kino kyaba dippi nnyo kibaako kyaba dippi naye ogenda okukotuna mu ssaako yaabo bazze bayitawo nga mulimu ate abajja ne bawangula abaekitundu kibaga nti kyabwe kiki ekikireeta ekyo nabwo kiti enkola y'ebibiina mu ggwanga lyaffe ekyatutawanya akaseera kawanvu nnyo nga tuli mu byobufuzi ebyo so ne bwetwabadde tulina bibiina omuntu ajja neyesimbawo nibaga nti ku mukaago gwe tujja tutambula ne gundi naye nga si bibiina teka nti gundi yategeera gwe tuba tugenda naye <coughs> kakati mukyo kyenjagala ategere gwampuliriza nga tusinzidde ku onlin media uganda mm. ensonga eri egi emu nti political parties za fezi nonga tu wabe misango jebio bufuzi mm. nja kuwa chakura bila kukugwangi utuwali mugu wa NRM mm. nga hosti wa saida bomba mm. atademu engaloye mm. nga yeyambi ya manjiga jenosale mm. nakunga nyavulibu juli zibu nobu alibuetaga netugenda kuchitebe cha fecha NRM nemba ganti nkaya nukubanti banzi ba kalulu mm. na yemu kukaina kwange ebifo bino mukaga kwensibidde bwe tuddamu ne tukola recount omukyalo oli nansinga mu bifo bino mukaaga mm. irest my case akalu aba akatutte era bwe twawaaba omusango gwaffe mm. owa nrm eyaliwo nga gwe balese jaji mm. abaatula mu executive y'okuba nti bebatudde kituyita komiti mm. eyokutuna mu misango gyaffe ngaakakiiko akabeera temple akaweebwa obuyinza hmm. bategeeza ebigambo bino nti tulina ensonga bbiri mu kusalo kw'emisango gyaffe gye tutunuulidde mu kibiina kino ekya nrm tulina kye tuyita substantive justice hmm. nti ye naye substantive justice erina principles bbiri hmm. tulina kye tuyita qualitative ne quantitative ebibiri gwampuliriza ogenda kubitegeera bwoti hmm. ne bategeeza naye ffe ngaba nrm we are not much considering the qualitative we consider quantitative hmm. principle nibuga nti munyonyole tuwulire nentega okutunga looya munaabwe awuliriza naye nga nti balagawa <laughs> ne bantegeeza nti bwe twagenza okitunulya nga twetegeeza mu bufunze akaluluko hmm. n'ebyo byokiraimi nga nti bakunyaga akalulu kitufu muyinza okubamu obulu obwagwattibwamu bwe bakunyagako ompulira bulungi gwandaba mm. muteka okuba nga mulimu era tukkiriza olwo bwe bakunyagako mm. obwagattibwa mu hmm. bwoli mm. naye bwe tuba tutunuulira principe ffe nga gye tugobera okusinziza ku ekyo kye tutunuulidde nga banana enrm hmm. quantitative bwe tugattaggwe bulu bwe tulaba nti tukakasa nti baabukubbako ne tubukuddiza mm. sitiira omukyalo oli aba akuwangula how sire mm. awi kyabugwaga kyenkana kyekyo naye nagamba nti principle ya qualitative ekugamba etya nti gonna omugozi oba n'ogwetabira mu byokulonda nga tegutekeddwa kubeeramu akalwako automatikaly kasazibwamu nibantegeeza nti tetuyinza kuddamu kalulu enale mm. ah, ah, muyegenana quantitative katutule buno boga nti bakuba tuddemu tugatte kubo byobala era onasigala akusinga ekyo kyekibiina nentegeera ekiri mu buyinza bwekiti bwe kyasalawo naye ngaokusalawo okuga ntugenda ne quantitative tekyategeeza nti si principle eri mu substantive justice wabula principe ate ennafu erina okugattibwako ngaegattibwa ku qualitative naye qualitative bwoba ogikulembeza kiba kitegeeza nti there is an authority behind eteekwa okuba nga evuga omukono ogwo desika yaffe ya nrm ne pano gye basaba mu kusala kw emisango yali driven n'abanene ndoza ffe twali butonotono mu ntegeera ennyangu mm. tetwali na muzinzi kitange n'akuba emmeeza ababiraba baabiraba abajega abamu ne bawandiika ebiboozi nti kamukirabe mumwajja n'ebisajja ebyo mm. era benadu birya tebikkuta mm. e, naye ntegeera mu uganda bweri abaana baffe okukuzibwa mu maka bwe kwafa mm. n'okulondola kw'ensonga zitegeddwa okulondola mu ggwanga uganda nekufiirwamu mulaba ngaekyokusaga naye amaka bwe gaabula obutabamu katonda obutabamu buwangwa bwaffe obutabamu buyigirize bwamateeka agatali masome wabula okutegeera buta bwetutambula hmm. togenda sisanga mwana alina okugjako ensi gwekuziza oyo talinaamu kyagenda kukunyonyola okugjako kyalinamu interest ntulina kukwata wano tabaamu kufumintiriza nabwo kitemu ekyo bwe twatunuulira omusango ogwo bampunzikira awo bwe batyo with the quantitative principle egamba etya bonna baabunyaga kale tugatukkiriza yes we, we, we don't dispute mm. ne katubukuddize naye nga ne bwebanziriza be baabwetegekedde ate ekyennaku ekyakisembayo okuba ekibi mm. ye kennyini eyampangula yetamanyina muwendo gwe yawangulira yawandiika birala mu fayiro gye yali awaayo ovuki nacho kya kimukuba enteega ate nemmo ebyo bye yali azikomyewo nabyo kakasa ku obujulizi nga nabo byogera kirala nembuuza nti sterlingi konona avaawa mbyobufuzi ero kyayimba ekisanja akuna mukyezo securing your future mm. gamba we secure our future not the entire nation's future ekyo kiri into person mm. na bwakite bwe tuba tukyusa ensonga eyo kugizza ku bino byombuuza olina kumanya ampuliriza ggwali eyo mm. gavumenti yeesulikidde ludda ki era interest ki kubanga ebyobufuzi by'eggwanga uganda mm. bitunuulira interest nga tusinziza mu bakulu so si interest bantu na ggwanga basalawo batya kubanga nyenge kugamba nti constitution mandates abantu be balina obuyinza okukyusa gavumenti yaabwe nga tuyise mu ki mu kalulu mu nkola eyaki ey'ebibiina ne bukenca ne balonda oli nawo waabira aga ti ddala bwe baba nga omutwalo gwali guwereddwayo ngaera bagwogerako nti gwasasulwa kituufu akalulu kaba kasunulwa mu qualitative naye lwaki qualitative ekola awamu ate awamu ne mukozesa quantitative kiba kitegeeza nti interest yekyo ki kye baagala tebabulwako webakusa ekyokulabirako kyekiriwo obwekitiibwa obote mu nkaga mu munaana hmm. yalina enkola ye gyentunuulire mu gavumenti ya his excellency president hmm. evujja naye ngaenkola eyo yali eka byamaziga dwaki eri related ku nsonga yemu gyetukolaki hmm. gyetuliko obote bwe yakutunuuliranga ng'akusimye era ng'akwagala ng'olina experience naye ng'ekifo kyetaaga edicationi ngagamba nti eh, omukuntu oyo tugenda mutwala mu kifo olwa experience gy'alina eh, education bwe tuba tutunuulidde ekifo kino kiyinza okwetaaga omutwalinamu neku experience likewise ate bwakusiima nga ekifo kyetaaga experience ng'ozze oli muyivu naye nga tolina wali okuze naye nga obuyivu obwo yegwe mukwano gwe gaga we don't consider being with uh, the experience uh, we consider mm. books gavumenti eyinza otukwatira wano singa mm. tunaleeta omuntu nga talina bitabo olaba mm. omu yamubuuza adolf namugaa nti njagala kubuuzayo excellence gwe bwotositinga kkwainnogikasuka waggulu mm. gwe buli ludda oluwangulyako tekwainnyo terinaako masanga Tinako chida cha cha kangabu nwa ganti chino ente mm. side eno waliochi. Waliyo waliyo kondi. Kotovam. Eh, Kakati gwe kuludda lonna waliyonte. Nga kyali ategeza kyeki. Mm. Dwaki gwe buli gwoyagala mm. aba atukagana n'omutinda tefe gwe twetaaga tatukagana mutindo. Otwisting ebintu. Ne government ya NRM bwete bweri. Nti bwe tutunulira principle ya gundi nga gwe twetaaga qualitative esobola okuyitawo ate gwe tuteetaga netutambula ne quantitative at likewise bwe tuba tutunudde gwe twetaaga nga tulina kukiyisa mu qualitative mm. ate quantitative tugitta ago ge mateeka ag'ebyobufuzi hmm. awo tukyalinamu obulagajjavu bunene mm. n'ensi n'okukakasa nti yatulema era twafa dda mu biteekeddwa okukyusizibwa byebyo kale nga nze looya mm. etteka linkugira ekitanaba kusalwamu mm. kukiwako comment kubanga etteka nga likyali mukuteesezebwako nga biiru nga tinafuuka tteeka mm. etteka litukugira okuba ntiteka debate kukyo ne guno omusango ngambye nti baagusala baagusaze ejjo hmm. mu kyo ebyebaasaze mmwe hmm. abandaba musinze ku bye mbagambye hmm. nti muteekwa okubaamu okubako wewunzikira naye nga interest singa kuba gavumenti eyagala ki mm. eyagala kinenze nasasulwa katonda namusaba nenga nti sijjakkanira bintu bya buyinza buno hmm. eri bayibuli yabuuza mu nnyukutta ey'ekitiibwa ekyawaggulu nti ani oyo ali ewala nekyo ekyamuwandiikibwako gwe kitalituukako hmm. nabwe kityo okunzibakwange mu kalulu nga tuyise mu pati ya nrm hmm. bwekiba nga kyali kyampandiikibwako nali sina kutoma kusingaawo nagezaako ngaomuntu bwabeera nenkikomi saayongerayo naye nasaba katonda nti ddala bwemba nga nawangudde nkusaba nti kintusiddwako nakikoze kimutuukeko eyatuwangula bwemba natambula kine nakola ebitundu kyenda mwenda ku buli kikumi buli wamu okutuuka mu buli nsonda ya constituency alanimayanja sebunya owekitiibwa oyo hmm. bwaba yatambula constituency yatambula ebitundu kumi na bibiri ku buli kikumi saida bumba ebbanga lyamalako ebyemyaka makumi abiri yali tawezanga bitundu amakumi asatu mukwetula constituense eh, naye wewuunye hmm. natuuka buli wamu oba tatuukanga nze nasemba ekitavunaano ogutaali musango hmm. naye ate kyenafunamu nti katonda yansasulira oli eyali awo ekkubo lyange kale mukyonga ye bwali nga mutufu ega nti gwe naita namuyita dda njagumira kunyukuteyo obuli au naita bembatali bayite mbudde buli akasira kali bakatusenga mpitiddwa okuita bakwanga te kuli anukulwa naye naye ali bweru kale <laughs> akalya dda kadda dda mm. bwe mutwe gwafanagana nakyo mukyegendereze mukaluka fekano mm. nti gavumenti ya uganda interest yayo wesimbye okusimba amakanda mm. ebiseera ebisinga wekyabikira nga tebatunuulidde muntu yafaayo kuwaayo budde ki eyesimbawo sente mumekazi yayonoona mm. kyebekwasa tekyalimu maanyi yadde mm. makulu mm. neya waba omusango oyinza omusanga yali namba satu nga talina namakulu mukugenda kuba kwa musango nga ne bwaba gwabe ne baddamu akalulu sitiri tasobola kukawangula mulimu betwesonyiwa olwentegeera okusinziira ku joyice baagala ntwatu mm. Uh, yafuna obulinga mhm. uh, uh, mm. mitwalo ena owekitiibwa judith nabakooba yafuna obuli mitwalo ngaebiri mm. kati difference ya bululo bwa mitwalo ebiri okusinzira ku kyobadde oyogera ekyo kiba kinene nnyo mm. kinene singa olubanga bibiri bisatu ekyotulaba nga kale atlast kifosinga omuntu okuga nti waliwo webagattiddemu omukono kubanga nze nga mukujja mukuvuganya kwabavubuka wano mukutandika kwaffe mukibiina kyaffe kyenali muwobulenzi town council mm. navuganya n'omulenzi gwebayita patrick rutajengwa hmm. munalwanda mm. pure 911 mm. lwakuba nti bakulidde wano mutabani wa mulokole mm. bwenvuganya naye mm. waliwo n'omulenzi owokubiri gwe twali naye mukalulu mm. naye akalulu ako mm. nakawangulira kwaka kamu nga bunaga nti yafuna kumi na buna mm. nafuna kumi na busatu ne bagenda ku apiiru mm. ne tukomawo mu apiiru eyo mm. ne tuddamu ne tuvuganya mm. likewise katonda akola ekintu kyekimu mm. era nawangulira kwaka kamu <coughs> naye ekyennaku mu kyo mm. gwe baasindika okujja okulondesa owekitiibwa mm kazoliyo kazoba sikakoza nenga liringa kazoba mm. yes ye kazoba gwemanyi we nalemu mm. no shitiba ntege shafiki mm. bubasi nkatudem by elections za feza bavubuka bubaba sindike nakaluka mazo kugwa mm. e center te baziba wera mukubo ngenda otutuuka eri okugenda okugaa nti nkimeyo ebiwandiiko byange nze nawangula mm. nga banga nti agundi eri yeyawangula eyasemba ate omunalwanda mm. gwe bawa ekifo kyange yawangudde mm. i just rested the case nenoonyamu ekifo ekyamangu awo kyenalina okwesimbamu ovuki bwe nesimbawo nebajja bogera nange nebaga nti ekintu kireke nebaga nti kale ebyofuuza sikudadwalikana nakyo nkyesonyiye nenzira yewaka naye kulaga kiki mm, nti tulina emivuyo giri mu byobufuzi byaffe mm. nga gyakyana kito nnyo nga bitandise kujja bwe bityo olw'obulagajjavu bwa gavumenti okuba nti weetekeddwa otteeka amatu n'amaaso gaayo mm. waazibibwa nabwekityo mujja sinkagana ebyokutomera biyitirivu nga gwaye simbi olina kubeera ne kini ai ekakasiddwa mu ba agentisibo booteekayo nze nasembayo mu kuteekao kw'amaanyi mukatuluka faka constituency kakasa te waliwo yansimba ko eba yatekawo mtu gwe nali ntaddewo ne Saida Bumba sende za sasula ba agents ezange za sukawo kubanga kitange yafayo kunonya akasente mbugubiri mm. na camp na yewe unye nakumira dala kalunga nchimanyi te wali gwe basobula kuita mu mwabo natekawo basatu basatu Naye tukane ko element epangisa kubaloya abateekeddwa okuba mu kalulu ako bwe nafuna bululu lunaana nebaga nti atimwetaga ah, kubako kyemunyega nti waliwo okubibwa kwakalulu ako kebampadde kekange tudde waka mm. nawangulwa kompulitire kubanga nateekawo strategy yange gye nakakasa nti mazima teri asobola kukanyaga nenfuna lunaana mm. waliwo yabayimiriza mukubo nti temugenda kulonda abange ah. tewaali ensalawo y'abantu mu constituency bwete weyasalawo mm. kyenalina okugoberera Konali, lwaki ebintu byo bikwata bwoti? Kuti ate. Gwe ebintu byo bikwata bikwata simple. Kubanga kubera simple oba kulaba kituufu. Kuba bakuwangu nanti olaba abana hmm. mm. byafuza abala bayinza omuwangula akalulu naye n'alyoka ayogera hmm. ndowooza mm. mm. kumala myezi na myezi oli natuka n'okulayira naye ngaera sibeera agamba oyo teyansinga n'amalayo n'emyaka egi era sibeera n'agamba nti oyo teyansinga kristo bwe yakomererwa mm. ku musalaba tukitwale nti bwali buswavu obutatuusa missoni yekuggwa mm. ani yali amutekedde nti wakubulira myaka esatu kuba enjiri yagitandika wasatu mm. nagibulira emyaka esatu gyasatumuesatu kuyafiira amakulu nti tutunuulira mu kituufu tekyagaana njiri kutambula olwaire obukristaayo tebuli wano obukatoliki webuli naye oli bamukomya nemission tenatuuka gyalina bannaffe gye batugamba okudda kuba otegeeza nga katayi tekanasa mirundi emeka ndibankomyewo emyaka enkumi bbiri mu abiri muogu tukyamulindirira kakati mu fomati yemu eyo mm. gye nnina okukutegeerezaamu mm. gwandaba otegeere nti tekitegeeza butegeeza nti bwogwa mm. nsobi aa baba tebakutegeera buki butegeezi bwebali kutegeera hmm. ensi ebi birikyuka birikyuka kati olabayo gundi ono okukomawo ah, judith nabakoba okukomawo okudda kwe n'obutadda hmm. kyenkugambye nti bukyayinza okukera enkya n'owalirira gwe ng'awalirira hmm. owalirira ku byoya byanswa ebyobufuzi ebyo mm. buli omu abizanya bubwa naye mubyobufuzi byeggwanga uganda mm. amazima gambula go gambula mm. kakati mukyo we gali sinza kukutegeeza nti kirina kutambulira wano mm. oba kirina kutambulira wali mm. ekirimu ekikulu kyakutwala nsonga bweteekeddwa kubeera the principles teekeddwa otunuulira mu byobufuzi mm. n'obutazoononerako ddala mm. nitugani tutambulize ekintu kino magezi gacho gatekeddwa okubeera mm. tewasukka ko kuwekyo kujja ke ekyo kubeera kali bwe tuba tufuddeyo nnyo mu byobufuzi byaffe gwayesimbyewo na ateesimbyewo ng'omuwagizi mm. nayesimbyewo abavuganya mu ttiimu yammwe mm. mufe nnyo okutunuulira ebyobufuzi biteekeddwa okutambula ngaoteekeddwa kuteekawo nnyo ba agenti byeweesiga kubanga akalu kafiira nnyo mu abo abantu nabadde nkubuuza lwaki gwe ebintu byo obikwata kisajja kikulu okusinga banabyabufuzi abalala benzize ndaba anti kuba kisajja kikulu kukibaita obuntu hmm. omuntu yenna ina olina kweyisa muneeyisa yakigunjufu yakisajja kikulu hmm. so si kudodwalikana budodwalikanyi buli kyolabye hmm. naye nga okuteekateeka kwokujja kwekyo ekintu kiva mu nkuza famire kimwosibuse efudde etya ku baana kubanga sijja kugaa nti famiry mm. bwe nayoga ekigambo famiry nyingi ez'abantu abadde gye bali mm. ngaate baali egombye okuwasa mu famiries ezo mm. naye nga teri mulamu ate nekiba nga kyomu mm. butuufu mu mbeera ya bulijjo nga bweteekeddwa bwekiza okutambula mm. ate nosanga famiry eyabakopi ngaate yerimu obulambulukufu etabuyitanko wantu wonna mm. kale mwekyo mm. tentekeddwa obategeeza kiri kimu nti mm. obugunjufu mm. nokukera enkyokga nti ebintu biraa kisajja kikulu mm. kibayite obuntu ekyo kisinzira ku principles esatu ngaotegedde eddiini mm. otegedde obuwangwa bwo mm. nomanya mwolina okutegeerera mm. mukusembayo ensi bwerina okuba nti ekkuba kubanga biri byonna obiyiga mm. ensi naye ekuyigiriza lwayo eyi yali esoni esembayo etaliiko ddi lwe tufuna diguli kale mukyo nti mm. bwotegeera katonda notegera n'obuwanga olumu wabawo byoyiga mukufumintiza noga nti apaana mm. nga butegevu bwolina okusa noga nti ekyo kireke kigende mm. mm. nabwe kityo bana online medias sijja kususawo bigambo byange mm. okubategeeza nti ebyobufuzi bwebityo bwebifaanagana mm. eriiso libeere very keen nga weesimbyewo ekyokubiri faayo nnyo n'okuba ne timingi timingi eyo ntegeezaki nze baginitegeeza wano aba nuupu mm. nti saawangula kubanga sajja mu kibiina kya nuupu mm. ate katonda gwe muba mutaalina yonna mwawangulayo ah. webale nnyo teriwenalemu yawangula E, kumpi e, abali mu paliamenti abasinga beni alimu kyenkugamba nti kyajja buzinga katonda tayagadde nga tannayagala mm. kale timingi eyo kanjitwale nti nze natayiminga bubi nga bwe bakiŋŋamba mm. nga nange njagala nkibaddize mu timingi eyo mm. tubuuze kubadde bajja bagwa timingi yebadde enfu bwebanga timing ibo tulina kitambulira mm. nja kukitwa nti timing eriddako boli awundi wangu lakone museveni yasoka ni yesimbo naagwa bwyajja mukwesimbawo kyenda mukagata wangula mm. wewaawo katonda bankuumire bwatyo abadde honarebo uh, jakana nadduli nga atulumira uh, lumiramuko mu nsonga y'omusango akagere gyaliroya era ddala eh, ekintu kino akikubye bulungi nnyo okuba nti nno asobola era gwe naawe aliko nmedias uganda ndowooza oyizeemu ku ki honarebo uh, kyasomeseza ku musango gwa omusango gwa judith nabakoba awamu ne joyce baagala ntwatwa tudingane omulundi ogunaddako uh, mubeere bulungi musubscribinge ku chane eno uh, musubscribinge ku chano ya honalebo jakana nadduli uh, mwabagala ebyobuwangwa mugendeeyo bambi mugigire uh, kwayaŋŋamba ayagalako abantu enkumi bbiri nga maze osabinga we musabinga bwe muti hey, kubanga yewaali omutwe gwe aguyina munonyeko namwe abasomesa abaagala okukola ki abaagala okuba kweyo kyano ye kubanga ye yagamba teyemalirira muntu omu naye oba oyina ekirowoozo kyonna